hidoya o'z ilm ma'rifat va ziyo maskani ustoz ko'zingizda porlagan quyosh dillarni munavvar aylagay har on shu nurdan kuch olib ulg'ayar har yosh siz sabab o'zligin anglagay inson ezgulik halollik adolat barin murg'ak ko'ngillarga olib kirgan zot sarf etib tabarruk umringiz borin odamiylik qasrin etkaysiz bunyod millat farzandini millatga arzir jafokash fidoyi etgan o'zingiz elga muhabbatni o'rgatib axir vatanni yurakka aylantirgansiz siz hech ham charchamang toliqmang sira bir ulug' maqsadga tikkansiz jonni shu buyuk maqsadning ro'yobi ila ulkan sharafsiz o'zbekistonni